do'stim tonirovka qilgan kimnidir sindirish uchun emas shunchaki o'zing sinib qolmasliging uchun mulla aka aytganingiz aytganingizdek qilyapmiz bir kun kelib shu bola meni sevgan desang o'shanda senga hech kim ishonmaydi shuni unutma beshinchi iyul kuni hayotimda eng xursandchilik kun katta hayotga qadam bosgan kunimiz zagsdan o'tdik bugun hammaga bu baxt nasib etsin johir aka nimaga kayfiyatingiz yo'q jonim shu ishni bekor qildimmi deymanda bugun qizlar sizlarga bitta savol nima qilsak xiyonat qilmaysizlar shuni kommentariyaga yozib qo'yinglar iltimos bo'ldi bo'ldi Sürek. Taşımadı. Ya otur kız hadi. Taşırsın abi. Rex Rex. Rex. Bas Rex. Rex. o'zingni olingni deyapti <laughs> o'sha joyi nima dedi o'sha joyida qani jahl hasha baxt umora jahl haqqa baxt umora ay gap yo'q rahmat денег на бюстгальтер. А зачем тебе? У тебя титик нету. Ну я же тебе трусы покупаю. Тебя приепан клела, клеп, кле. o'zimni gap piringman ko'rishganda endi ko'rishganimiz yo'qda bo'lmasam ko'rasiz nima qilib gapirmayman yana bu haligi nima tutqan apeli bor ekan deb o'yladim I'm